Hello? Gadia, gadia. Ayalah, ah, kita ini, ah, kita hari ini, kita kakak kita ngebeng lah, kita nak royak satu kepada kan, ah, waya, nama waya kan ni? Hmm, kita nama Ustaz Meria. Oh, Ustaz Meria banyak utuh lah hari ni. Daguan gua no royak no suka. Banyak utang lah satu juta boleh duit. Oh, ini rezeki lah Pak Ustaz Waya. Satu juta, satu juta bukan kata seribu dah satu juta. Abang Waya boleh, Ustaz Waya boleh peti ku anu pula nak no kata kita jual tanah kita tak ada tanah kita duduk sekena atas kokah ya. ini untung lah nasib baik lah kita orang ping kita orang ping lah kita orang ping kita tahu lah duit demo ni ada ni satu juta ni kak kita ada saya aku ada aku ada rezeki nanti lah mana aku nak bayar habis hutang ke? okay? mana aku buta aku nak bayar belakang buci sangat demo duk minta kita tiko tak ada hari ni aku nak bayar hutang oh, aku tak buta aku nak bayar juga hari ni ada saya ada saya ada saya. Ada saya ha, Ni lah baru <laughs> Yelo ni Lama kena Yelo sungguh ni Dia minta lombok ikan Dekat Duit lah tu Oh Baru eh, Satu juta ni Boleh guning lah ni Ada saya Ada saya Wajah mana Wajah boleh duit Satu juta Ada saya Ada saya <laughs> Bunyi tadi pun macam Ah, nak kerja tadi sungguh Aku nak kaya kak eh Aku keluarga sakit tadi kira jadi saya nak tanya ni. Ini sampai sama ke? Oh ya lah kita. Sama-sama. Apa? Kita nak beritahu jangan terkejut lah. Apa sama ni? Apa sama ni? Kena sama. Enggak dia. Kena sama lah juga hari ni. Sama kau dia kereta-kereta tak ada. Sama-sama lah dia kereta. Kita jadi kaki domo. Tukar. Aku lah, tukar sama lah ya. Dan kira banyak ke tidak nama sama Dia tak nama sama sebab nama sama ni soho Tidak apa sama Apa sama kena sami, kena bayar Kalau tak bayar ke apa sama Masuk rukak, masuk penjara lah Kok anu tahu ni Kita nak tanya sebenarnya Ah, ha, Pakcik tanya apa? Dan sama-sama ni Kisah pun dia kalau kita di sama Saya tengok dalam surat sama ni Satu pergi sama Tepuk kucing Kedua pergi sama Langar lampu merah Ayo lo kodok Nanti saya tengok Ini pergi sama Tepuk orang tua Langar lari Ini kena sama tujuh ribu Ayak eh Bila kita tepuk hari tua Kita tak kaji ayak je Ay <laughs> kadio eh kadio eh Tujuh ribu lukai puluh ya <laughs> Nangis pun tak boleh menangis Pasalnya Pakcik Samak ni salah dah Orang tua dah meninggal Pakcik Samak tu Tepuk dia kan Kena tinggal Ayak lah Kita tak kaji ayak Ibu kata ¡A lo que tome! ¡Rigárame! ¡Rigárame! ¡Para no la mano, ni! ¡Eh! ¡No va la mano! ¡Pasa rusin la mano y duit! ¡Sepulo ribu, eh! Kan? ¡Quita buala! ¡Pasa buku y cao tu! Bika kita kita ambil duit sepuluh ribu kita buat. Lah. Aduh, dok hijau lah. Sumpah nak kaya jadi aku dibulok sesok mula lah. Tadi satu juta. Aduh, aduh, aduh, aduh, kaya lah aku ni terlalu bugi mentah lah. Tak serusin lah bersama. Kita mesti kena tolong bersama. Kalau kita tolong tak boleh, kita kesian ke bersama. Kita kesian ke bersama. Tolong lah ke mana, cakap tolong saja. Mari duit satu ah, sepuluh ribu. Kita buat setelah kita kita tak kira lah kita buat tapi syarat beli duit dulu sepuluh ribu tak apa gitu kan kita tak kira lah Aduh lah, agak lagi mana tak butel Kek butel pada bayar lah, kita puyuh kok ni Udah hijau lah Assalamualaikum anda domoh kita, anak saga kita Hadis sayangi ni, ni. Mari mano Pak Darabia? Ya? Aku lama tak tengok muka saya. Mari nak tengoklah segar mereka. Ajak dua hari binti lah. Kamu boleh seribu. Seribu bayo. Ya? Seribu lah. Weh, tak ajak ajak lagi lah. Pok Darwi seribu kamu. Puluh jam ya, tak ajak ajak. Dah mana binti ya? Tak boleh lagi. Binti tak ada lagi. Dia kasi boleh kat aku seribu kamu. Bukan hari ni. Bukan hari ni sah. Kena pergi rumah aku pun cukup tahan bebas yang mari. Jadi tak ada lagi. Tak ada lagi. Parok tak boleh. Aku ajak nak beli bah kemus putih semua. dari babah lah. Aku aku budak sekolah. Dan piti bila boleh? Tak tahu bila-bila lagi lah. Tapi banyak saya, banyak saya. Berapa banyak? Mm, sejuta saya ni. Bila boleh bila? Orang kata tak tahu bila-bila lagi. Tapi boleh juga tak tahu bila-bila. Oh, kalau aku tak tahu bila-bila kan tidak dua tahun apa tahu, dia apa tahu, lapan tahu, tidak apa tahu, dua belas tahu. Lebih kau kayak gitu. Pasal boleh-boleh, tak tahu bila-bila. Mu ada apa-apa gitu kan. Tak payah buat habis-habis kamu ya, mu tahu sih. Eh, tak sih mengge duit, mengge-mengge ni saya. Aku nak ya kemuhik. Aku tak lama lagi kayu lah ni tapi aku nak sekoh habis lah seperti kapur ni orang mana tak ada rumah kena buat rumah orang mana ada rumah buruk tu kena buat rumah baru aku nak buih lah sekoh paruk tak kira habis dengan sekoh tak apa sama tak aku nak buih juga sama juga siai rela tidur dalam kalabok sama tu. aku nak buih duit duit bila buat rumah Doi yang bayar ni Duit mi, dia beli duit mana yang lebih tidak kira nak beli kau guys, putih kapun. Duit aku boleh tu lah saya. Aku buku kuih kau. Ha, tak lama boleh lah. Eh, kamu duduk kat sotok uli apa yo? Kamu tak ada sotok uli. Tak boleh ke mana ke dia kalau tak boleh. Okay, tak kena duk minta buku ikan. Buku bay apa gitu ke ni. Boleh lah tu saya. Hei, kamu tak sedap abis yo. Hmm, tak sedap. Nak mari dah besar lucu tadi pun, kamu tak sedap. Mana kita piti, kita nak tapi dia beratlah kau tak boleh ni. Hmm, tak boleh. Saat ni dia main wadah tak boleh macam. Aku kata boleh, boleh, boleh nak yawi. Sebab aku ibu kuih kau berakor dah dia. Tunggu masa duit. Aku tak boleh kacau dengan janji sakit hati. Bagi kacau dengan lain. Sama tidak dah letak kena gini sama kau itu. Aku nak beli belah kau dia sanggup. Hola, oi. Uh, eh, beli puasa pening amboi. Ah, pening muka tak mandi juga. Ulok tu. Dah apa yang nak gimana nak polok kan ni? Aku tarik kacang kamu. Mu pasti nyakit letiangnya aku sama. Biarlah aku nak pergi. Aku nak pergi, pergi kat orang lain pula. Minta selamatlah. Bayi darah tu kena, takut kena tipu kan. Dia banyakkan orang penipu kan. Gadia mau kata saya. Tak ada kata lo ni hari petai hujan. Malah marah.